Pero bueno, pues vamos a darle. A ver qué tal nos va. Oh, un campero, un campero, un campero. Es mío. Eh, eh, campero. Campero de mierda. Me has hecho la vida imposible, carajo. Pero bueno, seguirle. Vamos a ver qué tal. Todavía no ha matado nada. Pinches camperos. Perdón por la grosería, pero me caen mal los camperos. Nomás se la llevan campeando, carajo. Puede ser, hombre. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos por aquí. Ahí ese es mi amigo, ya le voy a... Ok, este es uno. Era mío, era mío. Yo voy de aquí porque está poniendo difícil. ¡Verga, tío! ¡Carajo! Ah. puede ser. Vamos a seguirle. no se mata uno, tío, pero ¿qué me estás diciendo? Ok, dos. Vamos, vamos, vamos, vamos. creo que sacarme una buena partida pérdido usted ganarla vamos tres. Y ya mi un papelito, juego tío. Vamos, yo lo tengo que matar. Vamos tío, ese era mío. Vamos, vamos, vamos, vamos. Como les digo, no sé jugar tanto. Pero pues vamos. Vamos tío, pero por, ¿por qué me matan tan rápido? Si le he disparado como 15 balas y no le hago nada. Ay, ay. Estos juegos de hoy. Vamos, campero. Ay, no puede ser, porque son tan camperos. Vamos, lo bajé desde arriba. Oh, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? No puede ser. Bueno, vamos a seguirle. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, tío, toma, toma. Ay, ay, cabrón. Eh, nada, cabrón. Ahora, ahora, ahora. Vamos, ¿por, qué me matan tan rápido? Bueno, pues. Están sabiendo que no sé jugar casi cada of pero si me reta uno contra uno, pues sí, sí. Eh. Me quedo sin palabras. Pero bueno, vamos a seguir a ver qué tal. Tío, ¿dónde andas? ¿Pero por qué? ¿Por qué andas escondido? No, tío, no, no me mates, no me mates, no me mates, chica. por tío, oh, toma, eh, buena esa. Vamos. Ey, esto eh, es mío, compa. Como tú también. Eh, sí, era mío. Yo me escondo aquí. ¿En qué? ¿Qué? No me dan trampa. Ey, bueno no sé que trabajo. Vamos, vamos, vamos. Eh, sacamos el dron. Oh, no me mates, no me mates, tío, no me mates, no me mates. Buena. Orbital. Ah, ya me siento mejor. No me gusta eso de andar volando ni el estilo de esas cosas. Espero y Black Ops 3 no, no incluya eso. Pero bueno, vamos a seguir jugando este juego que que me deja sin palabras. No sé por qué me matan tan rápido. Pero bueno, a seguirle. Eh. Vamos Como ya eh, pues, me miró. me, me, me miró. Ya viene uno. Ese es mío, ese es mío. Ese era mío. <laughs> Vamos, vamos, vamos, vamos. Eh, ¿Pero qué ha pasado? Ah. Oh, tengo el Orbital, no sabía. Se me había olvidado. Ya tengo no un malo. Vamos, tío, no me mates. ¿Por qué? Mi orbital. No. No. No. <laughs> Vamos. Vamos. Ya lo mataron por pendejo. Ok, ok, ya miré dos. Ahí anda uno. ya lo matamos. Ahí andan otros. Ese quién sabe por dónde va a salir. En la otro, aquí no hay nadie. Vamos a ver, vamos a ver. Mi amigo. Carajo, no me asustes. Mira. Vamos, tío, vamos, vamos, vamos. Toma. Sobre mío, Este. Eh. equipo me defiende o no me defiende. Pues no sé, vamos a ver que si podemos ganar esta partida. Parece como que vamos perdiendo. Pero vamos casi empate. O sea que este es mío. Lo mataron. Vamos que yo lo maté antes de que me mataran a mí. Izquierda, izquierda, izquierda. Que el mío carajo. Vamos, tío. échate ahí. Ay, ay, ay. Cuidado. esto? ¿Por qué lo matas? Yo lo quiero matar. No, vamos, vamos, vamos. Equipo. Eh. Vamos a ver, vamos, vamos, vamos. Equipo, ¿qué te está pasando? Vamos ganando. Vamos empate. Ah, Vamos ganando, vamos ganando. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos. Tío, pero ¿qué me estás diciendo? no puede ser. qué te ayudan. Vamos, ser mío. Llevo 17. ¿Cuántas hijo ese? Madre. Fue tu mamá. Vamos, toma. ¿Por qué? ¿Por qué me llega? Vamos perdiendo. No, no, no, no. No, se me está yendo a las manos esta partida. 76, o sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, montón andan? 76. Toma. Toma, me mataron a mí. 77 a 80. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos tú, ¿para qué lo matas? 81, 82. Vamos, tú no lo puedes matar, eh, mi amigo. Vamos, 84, vamos ganando, vamos ganando. Tenemos esta partida, tenemos esta partida. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. No, no, no, tío, no me mates. Yo te encontré, te encontré. Sal, toma la cabeza, toma, menso. <laughs> vamos, vamos. ¿Dónde chaval, campero? Camperito. Ay, vienen todos, vienen todos, vienen todos, ¿dónde? No, tío. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, campero, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ahí andas. Eh. Mueve, campero de mierda. <laughs> vamos, vamos, vamos, vamos. 26, 27, 98. Vamos, tío, yo lo quiero matar. Se acabó, tío. Bueno. Eso, eso ha sido todo por hoy, amigos. Bueno, pues espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like. Y si, y si sabes que si te gustó el video, darle manita arriba.